السلام عليكم في الحقيقة أنا ما كنتش ناوية أتكلم عن الموضوع ده خالص لأن اتكلمت عنه كتير قبل كده في كل الفيديوهات اللي أنا حكيت فيها أولا عزاء واجب لأسرة الشهيد أشرف أبو اليسر أو الكابتن أشرف أبو اليسر شهيد هو شهيد شهيد الواجب للأسف للأسف يعني الراجل ده لازم يتكرم بعد موته لازم يتكرم بعد موته لان الراجل ده ما عملش حاجه غلط الراجل ده ما غلطش اللي غلط كلنا عارفينه وغلط في حق الراجل ده الراجل ده مات لانه ما حبش يعيش ما حبش يعيش وهو مكسور حب يموت وهو راسه مرفوعه وما يصرفش قرش واحد بس من التعويض اللي اتصرف له المحامي بتاعي زعلان ان هو بيقول لي لا احنا كده القضيه دي كده احنا ما كسبناهاش يعني قلت له يا استاذ مجدي كسبت ايه وخسرت ايه؟ يعني انت لو كسبت 500 مليون و المؤاخذه توكلت على الله ايه يعني هتعمل ايه؟ هتعمل بيهم ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله ايه الجرم اللي هو ارتكبه علشان يتحرم من وظيفته يتحرم من مهنته اللي عاش طول عمره وطول حياته يأدي الواجب فيها الراجل ده مات مكسور وانا بطالب الدولة الدولة كلها تكرم الراجل ده بعد وفاته التعويض مش مش ماديا التعويض معنويا عارفين كلنا يعني ايه معنويا عارفين يعني ايه كلنا قهر الرجال الراجل ده مات من قهره مات مقهور مش هنكدب على بعضينا كلنا ونضحك على بعضينا ولا كنوز الدنيا كلها هتعوض مكانة الراجل ده في حياته يعني مكانته ووظيفته وكلنا عارفين كلنا عارفين كويس جدا ان المهنة دي شرف لكل مواطن لو شفنا حكمة الراجل ده وهو بيتكلم بعد صرف التعويض وشفنا تصرفات محمد رمضان بعد ما اتحكم عليه بالتعويض هنفهم كويس أنا بقول ايه هنفهم كويس مين محمد رمضان وأنا قلت ده في كل الفيديوهات اللي فاتت وما كنتش عايزة أطلع أتكلم تاني ومين الكابتن أشرف أبو اليسر الراجل المحترم اللي ما قبلش على نفسه انه يعيش باموال من تعويض من واحد زي محمد رمضان وانا قصدي اقول واحد زي محمد رمضان ومفيش كلام تاني يتقال غير حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي اتكبر وتجبر على الناس حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي افتكر ان هو الفلوس هتعمله في حاجات كتير يا محمد رمضان معنوية اللي زيك ما يعرفوهاش الفلوس مش كل حاجة وأيا كنت وأيا كان اللي بيسندوك هتقع هتقع وقعة كبيرة قوي كفاية بس ان كلنا عاملين اضراب وما بنشوفش اعمالك ومش هنشوفها كنت هحترمك لو كنت اتراضيت مع الراجل ده قبل ما تعمل فيه اللي انت عملته قبل ما تخليه يموت مقهور وولاده يتحرموا منه دي حاجات انت عمرك ما هتعرفها وسلام عليكم تعليقي ان آه، في ناس كتير قوي محتاجه الفلوس دي في ناس كتير تعبانه محتاجه الفلوس دي يا ريت يقدر يوجهها صح عشان يبقى يا رب كله خير انما يا ريت يوجهها صح يا ريت هو بيقول وكانه يعني ال 6 مليون دي مش حاجه عنده مش فارقه معاه يا ما هو زي ما بيقولوا شعبيا كل مربوط على قد دمه انت بالنسبه لك ال 100 جنيه وال 1000 جنيه يمكن يبسطوك انما واحد تاني ال 100 جنيه بالنسبه له دي ما ما تملاش درج في الثلاجه يعني ولا 1000 جنيه فدي دي دي دي دي الناس هتبقى توقفت كل طبقة عايشة برصيدها ودماغها يعني